ni ma ta an se na ria yo gracia ti kan na se ga na gi ya ta kun ta gi ya, ah, no an so ni ga ni chi ne so ya na ki felipe so na ju ma da sa da mi to o galilea ni uta ko ka chin ya ne so ni ga ah ta ne so señor ruan ne eh, hyo ki ne eh, ne hyo ma jesus ni ga an ah ta felipe gu ne andres ni ne ka gu gu so ka ga ta gu so gu ne ma jesus nani kama Jesús ni gata ni gakujima dio si kami wae ne hui ni gini ini awin sa awin jangkata ni maya jangka ni jangka ya ne ta ni zino gini kan trigo rin yo oh ni kawi ni kunda goreng sa ni zi gini rin yo oh ni kawi yo ni gijita ni uta kayu kan trigo ra si na wae shwa gran sa yung ganeku ni gani yaso nên si ni ta si shui cuenta que ran sayong ruaj me guina ni que dari so ya gané ni canso si wa gone su kuna que siria ni que cái cone su yo ni ya gané ni usan gané si kuna que siria si wa gozi kuna que siria ni que ni catre maare gaso ya ni uta grande ruam ma anima ni no huisi gata ya ra ta gì số cái ya so si chỉ Tiang ora china. Zani wanian si kawi tani we ra ji cuenta kawi we ganan ha ta na ga sha chi ma are ji ji mà are yo này ga mình, go sa ga mình, ta ne ja ta ga na ga sha chi ji ji sani na ga sha chi nyu ji ji ni gun ne ne khwir gì mà yu sa ne no ga mình mà, sa ga mình, ta ne ja ta ni ga ta ni ji du wi ga kwa ne go ni ga ta go angel ga mi na ha na ni ka ma ke su ni ga ta lubana ni ga na sani zera ji i mi ga na ma ga na ra ji ne su na ha ni ga guji ma dio ti ga ah, na ka khunta ma ya ha ah, ta ki a ne khui ma ra ji mi na ya ne gri ma ya ha ka a ah. ya ne ne ka song ra ji mi gui na ne je sani ga go do ko ru ti ne si nyu ti ru ti ni ga we gi ya ka ni dra ne khui ma ne ga ta ra ji mi gui ni ga ne ni ya ga ne ni weda na ka mi ma Jesus ni ki asi ka we kada ka ro ta ki ana sin ka ta ka witness ma an na ni ka ne hui ni ka ta ni gun ne ne hiu ta ta sin ko ma ya ha si Kristo ni ka ne ni ka ne eh. nu hui za ni ka ta ma re si awa si odo ko ne si ren ku chi ta ni ji ra ni a mi ji mi ta ni ji ra yo ni ka ta ma Jesus do ne diu ganeza jikin ngi kanen su nika chene su ngane neza jikin ngane su ta ngane ziku yuma sa rumi ita chiane su zika chenya rumi inun ita nga zo ta ne wa so ngane neza jikin ngane su niku yuma ruane su nine su sa jikin ta ta ngane ka uwe ka uine su ta nisa jikin wene nukwa na kamima Jesus nika a nika jihi hui chiane si